اهلا بكم جميعا النهارده باذن الله هنشرح آه، واجهه برنامج MATLAB. تمام آه، اول حاجه زر start here ده ده علشان تعرف توصل للادوات بسرعه جدا بدل ما تقعد تدور في البرنامج عن طريقها ممكن توصل لل notebook او plot tools او help لو في اكواد معينه مش عارفها ممكن تستخدم help shortcuts desktop tool كل command history اللي هو ده تمام فمثلا لو انت خفيته من هنا وانت عايز ترجعه تاني ممكن تدوس على command history ممكن قوائم فوق موجودة برضو يعني مفيش أي مشكلة help product help using desktop كل ده مفيش أي مشكلة اهم حاجة عندي هنا هي ده المكان اللي بكتب فيه البرنامج ده ال folder اللي بيتسجل فيه آه، الملف اللي انت بتنشئه ممكن تغير مكانه عن طريق الضغط هنا وممكن تختار اي مكان desktop تخش على my computer make new folder وهكذا تغير يعني كان آه، فولدر في الحتة دي بيظهر الحاجات اللي بتتخزن في الذاكرة او في البرنامج يعني انت لو قلت قيمة اكس مثلا أو قيمة A بيساوي واحد يبقى تسجل في الذاكرة إن A بتساوي واحد لو قلت إن B بتساوي اتنين يبقى تسجل في الذاكرة B بيساوي اتنين ممكن تعمل عملية حسابية إنك تقول C بتساوي A زائد B يعني واحد زائد اتنين بتلاتة طبعا لاحظ إن كل العمليات اللي عملتها النهاردة بتسجل بالتاريخ النهارده 15 7 2016 وبتسجل خطوات في هذه الحالة لو ضغطت عليها هيجيب لي آخر عملية أنا عملتها بالنسبة ل A أو B أو C عايز تمسحها من command entry بتضغط عليها بالماوس وتدوس delete تمام عايز تمسح كل ال command history اللي انت عملته في البرنامج وطبعا لا افضل ده ما تمسحوش علشان ساعات بتواجهك اخطاء طبعا او عايز ترجع لها وتشوف انت حلتها ازاي فبتسيب ال command history عموما لو عايز تمسحه بتدوس clear تضغط enter طب انت اشتغلت عملت صفحة كبيرة بهذه الطريقة وعايز آه، تبدأ صفحة جديدة فاضية بتدوس CLC مفيش أي مشكلة وتشتغل بقى من جديد ودي تعتبر يعني أشهر الحاجات اللي تهمك إنك تعرفها دلوقتي في البرنامج فيديو جاي ان شاء الله هنبدأ في العمليات الحسابية اللي نقدر نشتغل نعملها في برنامج ماتلاب